За бичлэг эхлэхээс өмнө 5000 э, subscribers хүрэхэд э, маш ойрхон байна. Тэгээд 5000 э, subscribers special-ээр а Q&A хийн. Тэгээд ер нь нэлээд олон хүмүүс Q&A хүсэж байгаа юм байлээ. Тэгээд fan day буюу та бүхэн мэдчихэж байгаа байх. Та нартай тоглолдог өдөр хийн. Тэгээд хаана асуултаа бичих вэ гэхлээр миний Instagram хуудсанд энэ постн дээр би одоо Q&A хийж юм юм бичээрэй гэдэг энэ тэрэ юм битсэн байгаа. Тэгээ юу ч гэсэн энэ постны комент хэсэг дээр бичээрэй. Та бүхэн миний албан ёсны Facebook хуудас болох edxdlyt хуудсанд лайк дараад тэгээд юм бичээрэй. Тэгээд би ерөнхийдөө бол нэг өдөр бол бүгдэндээ нь хариулна тэгээд дараа бичлэг рүү орцгоё. Зя. Битварс episode аа 5 баха. Тэгээд би сая 100000 удаа өгсөн болохоор яг интрогоо нэг тийм гоё баяртай эхлүүлж чадахгүй байна. Тэгээд би сая бараг 100 удаа тоглоод нэг ч ялсангүй. Тэгээ ерөнхийдөө миний удаж байгаа утахгүй death montage буюу өхлийн монтаж гарах хаа. Тэгээ дээрэс нь энэ хүний скин бол ёо би яг үнтэй бэд ус тоглохос айж гин. Тэр та харсан бах. Ёо Өнөөдөр би бүр баг хам хүмүүсийн комбодч гарч байгаа мөртлөө ерөөсөө ялсангүй. Аа энэ залууд үсрэх чинь ээ. Өсөрсөнгөө шүү дээ. Фейлдсэн үү? Хүү. И. Яа, тийм ээ. Саний арга бүтчлээ. Иймэрхүү арга би бас бодоол юусэн. Юу вэ? Тийм ээ. Энэ бол чиний өхлийн цаг. Баяртай гэж хэлээрээ. Йоо. За. Жижи дож. За бүгдээрээ. Тэгээ бодоод байсан чинь би ингээд нэг үүд сордоос арай дээр сордол авахлаар ингээд дандаа ингээд хожигдоод байгаа хгүй юу. Тэгээ тийм учраас энэ удаад үүд сордоор ялж үзт юм уу гэж бодлоо. Тийм ээ үүд сордтой аялал За энд одоо хэнийх гэж айл вэ? Эзэнгүү маань. Оо. <laughs> Оо, эзэнгүү мэкс чи угаасаа эзэн юу ч байхгүй мэн штэ. <laughs> За. За дараагийн зогсоол MC Gang 1 Gang Gang. Юу? Аа, өсөрсөнгүй. Э? Юу? Йоо, сая амар яг perfect clutch хийсэн шүү дээ болно. Хоёр. Хоёр stone sword. Why? За, тийшээ явал ирээд байгаа юм. Одоо өнөөр чи аква руу явж байгаа юм. Тэгэхээр одоо тэгэл аква руу явна гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр одоо энэ замаар явбал ойрхон юм байна. Ой. Оо үгүй. Оо үгүй. Оо үгүй. Үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй. Хөө комбоц гардаг ихтэй. Жижи. Вау гинэ. 55 одтой юм биш. Яана би ч одоо үгсээ. Нөө цаний уурын нүргээ ичлээ. Одоо нэрээ бүгдээр тоглоомч үжи хийсэн бахад. Дээш гарч ирж байна. Бүгдээрээ тэрнээс өмнө дээш гарч ирэх хэрэгтэй. Оо, сая яач? Сая яач намайг ончуу? Ончуу гинэ. Яаж намайг сая зогчуу? Оо. Чарын. Юу хүн байна. Ямар амар юм бэ? Бүгдээрээ даймтай түүний хоорох болно. Аа. Нэг хүүхд турж байгаа юм шиг. Зөв надад нэг төлөвсөн санаа байна. За энэ бүтэхгүй байна. Аа бүтчихэж магадгүй. Fireball. Тийм ээ. Fireball ер нь амар хүчтэй шүү дээ. Маш хүчтэй зэвсгүүдийн нэг нь бол Fireball. Ээ. Тийм тийг нь идэгчүүлсэнгүй сая. За бүгдээрээ тэр манах л өрхөөс өмнө жижигдэхгүй бол. Юу авчаа? Би хитэн Stones Ford авчаа. Бурхан минь Аа тэр байна хаа та. Бас fireball авцсан яг ирж байгаа. Юу хийч вэ би? Би юу хийчих нь энэ вэ? Та зүгээр бүгдээр аргална. Яа, жооч туу аргасан уу? Аргасан биз дээ. Е, онцноо. Е. GG OMG. Сайн үнэхээр OMG болсон. Йоо. Бурхан минь. Бурхан намайг ганц ч удаа болтгоо авралаа. Тийм ээ. Баярлалаа. Бурхан гэж үт юм байна. За. Энтиний өгсөн бүлгөө. За одоо тэгэл юу юу авах юм бэ? Тэ одоо нэг ном сум авчи. Гэтэ сум хэрэгтэй. Сумгүй бол бөөнөр өөдлөхгүй. Тэгээд ядаж нэг э, хитгээ сум авал сумж утгаа авчи да. Хада би бас тэрнээс айж шүү. 55 хаттай хүн ч нэ хэцүү л таа гэсэн. Гэтэ ер нь бол лоод нэг тийм амар хамаагүй л таа. Тэг гол нь тэгэл яг гаднаас нь дүгнж болохгүй хүмүүсийг. Ямар ч очмид. Маш эвгүй. Тэр харж гинөө. Тэр харж гинөө. Харсан байц. Онсон нэг онлоо. Хаа тий энэ тавьчихлаа шүү дээ. YTNT bro. Тэгс <laughs> ч өөрөө онцоо. Үпс гинэ. Үпс гэсэн биш. Санаатай ингэсэн юм болов уу? Яг яагаад унсан байж таарах уу? Та нар төсөөлтөө. Яа яагаад унсан бэ? Али. Мм. Мм, 9 дээр байна. 7 дээр байна. Аа чи бас дэше гарах уу те? Чи бас бууж өгөхгүй юу те? Чи бууж өгөхгүй байж болно. Би ч болно. Аха. Оо! Е, жижи, клач хийсэн шүү, клач хийсэн. Ороо, ороо, ороо, ороо. Жижи, жижи, жижи ор. Жижи no or no life жижи. Би дээр байна хөөе. Дээр чинь байна. Энэ яг одоо яг дээш харах чинь үү? Technoblade үздэг бол тэгэл угаасаа дээр байгаа гэдгийг ер нь бол энд нуугд бол байгаа гэдэг мэдлэлтэй яг дээш харна одоо. Харсан шүү дээ. Бүгд нэр ёолоод ч үл чадах болов. Шууд ороод ёолоо гэлтэй. Чи яаж орж ирэх гээд байгаа юм бэ? Чи одоо ямар яаж яах гэдэг юм бэ? Тэ чи я чи яах гээд байна? бич заяа. Одоо яг real ижрээс юм авах юм бол бүгдээрээ яг доошоо орж ирээ заяа. Ёлоо. Е. Ээ! Жижи. Хакс. Хакс. Тийм ээ би ерөнхийдөө бол хактай байсан юм аа. Мм, тийм ээ, тийм. За саяных бол наргаа байсан шүү. Тэгээд юу ч гэсэн саяны бед орс 10 жилд ганц удаа нэг юм ярьлаа та тэгээд ёо um question analysis soon утгагүй болно. Computer peace